Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios para nosso abdômen oblíquo ou cintura. Eu sou o Lucas Foster e esse daqui é mais um Nice Fit na praça. O exercício que a gente vai frisar hoje, basicamente, trabalha a nossa região abdominal oblíqua, ou a musculatura que está inserida na lateral do nosso tronco, principalmente na faixa que a gente tem o abdômen, entre a nossa costela e o nosso quadril. A biomecânica desse exercício é simples. Basicamente, a gente tem que manter o nosso tronco parado no aparelho, e deixar com que as nossas pernas pendulem lateralmente ou forçadamente. É um exercício que pode ser sustentado durante um bom tempo, ou seja, pode ser realizado um grande volume de exercício. A carga dele é baixa, porém, não pode ser realizado ainda no mesmo volume de um outro exercício aeróbio. Dificilmente uma pessoa ficará 15, 20 minutos nesse mesmo exercício. A funcionalidade desse exercício para nossa vida diária, muito importante para fortalecimento de tronco, com prevenção de possíveis problemas posturais da nossa coluna e mesmo fortalecimento da região, além de perda de gordurinha da região abdominal. A utilização no desporto é muito ampla, principalmente em atividades que a gente precisa quebrar o nosso quadril ou fazer a flexão forçada do tronco, podendo elencar aí com facilidade o esqui, o slackline, ou mesmo a fuga de quadril dentro do jiu-jitsu. Como exercício equivalente, a gente pode elencar qualquer exercício que realize a flexão lateral do nosso tronco. Por exemplo, com cabo de vassoura ou em plano deitado, abdominal lateral. Agradecendo aí a audiência de vocês, deixem o curtir, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.